namazdan ekan menga bundan e, uch oy to'rt oy oldin olmatadan o'rizal e, degan kursdoshim mana bu hamidilla aka toshkentda kursdoshimiz bo'ladi shu inson ham insult kasali bilan e, ancha bezovta bo'lib davolanib ko'p davolanib davolanib keyin qozog'istondagi kursdoshimiz mana yo'natgan ekan keyin men bir pata lozim joyda ko'rib qoldim avsoyda shunaqa shunaqa so'radim men ham berasizlar menga ham kerak meni bo'g'in og'riqlari asosiy boshim aylanadi man mustaqil yurolmasdim mana shu dorini ichib keyin yana aloqaga chiqolmay qoldik keyin bir tasodifan e, qizim bir qog'ozlasa bitta o'ziga bu ketdi deb uyga o o'h! deb xursand bo'lib mana mana shu singlim kamolani номер екін телефонлашып мына тапқанына құрсанмын бұл дартта мен мұстақыл мына жақында сіңлілерім тойсенген болып келдім ташкентке барып келдім мұстақыл кеше бока тұманында базарға барып жұмшы киімді қылып мұстақыл жүріп қалдым барған сайын күн сайын мен жақсы ойлаймын хақиқаттан мүжиза там мен жүдеп менге ma'lumot chunki men больницalarda ko'p yotganman toshkentda rayonda bekobod shaharda bosh vrach sanatoriyni bosh vrach vahob aka erkin atamlarga ham rahmat toshkentda samatgada bu hozir ham rahmat qo'ldan kelgancha harakat qildim lekin mana bu boshqacha bir mo'jiza bo'ldi haqiqatda siz ichib ko'rdingiz buni ta'sirini chunki men uncha muncha ishonmay oxirgi paytlar ishonmay qolgandim больницaga umuman ba'zi bir ana e, tabobatda dorilarga ishonmay qo'ygandim yo'q mana bunga men tan berdim o'shaning uchun olib darrov izlab topay devdim ey rahmat va aytib asarlarni berdi men ham agar kimdaki mana shu kasalga bo'lsa bu yetti yuztadan oshiq kasalga shifo berar ekan mana hozir yaxshi bo'lib boryapman rahmat shuncha shu narsani ixtiro qilgan doktorlarimiz tabiblarga rahmat mana shu bizni bekobotimizga ham kelgan men hozir xursand uzog'im yaqin bo'ldi bo'lmasa qayerlarga chiqib endi qozog'istonni nomeri yo'q menda qayerdan keldingiz abdumo'min aka qayerda yashaysiz men do'stlik fuqarolar uyushmasi sanjarov abdumo'min bo'laman o'zim mana xudoga shukurlar hademay hassani ham tashlayveraman xudo xohlasa yuryapman shunga xursandman elga aralashib qoldik haqiqatdan mo'jiza ekan bu faqatdan rahmat kelganingiz uchun shunchalik haligi e, vaqt ajratib bilganimda men o'zim uyingizga borar edim shunchalik vaqt ajratib kelganingiz uchun men juda yam xursand bo'ldim rahmat katta <laughs> rahmat shu xalq uchun qilyapti juda bir savob ishni qilyapti xudo xohlasa savob bu bahosi yo'q narsa bu salomatlik kerak bebaho narsa salomatlik eng mana shu haqiqatdan bu shu shuni kashfiyotqilgan tavizlarga ham doktorlarga ham katta rahmat sizga ham rahmat aytishadiku haligi boshiga tushgan tabib deb to'ppa to'g'ri haqiqatdan indamagan indamagan kitobim yopmagan больница ishlamagan tabibim o'qidim lekin mana bu hech xudo xohlasa keyingisini ichib turib balki o'ziz hassasiz kelarsiz xudo xohlasa xudo xohlasa lekin qo'miz yiqilaverib yiqilaverib qo'rqib qolgandan qo'l yuribman xudo xohlasa shifo bersin xudo sizga ham rahmat kattakon tavsiya beraman mana ko'ringlar shu darddan forig' bo'lasizlar xudo xohlasa global trenddan мына менің аты осыны ішкенімізге бес күн болды бальзамды ішкенімізге бұл бальзамның көмегі бізге көп аллаға мың да бір шүкіршілік айтамыз бұл кісі отырамайтын тек қана жатып өзім тамақтандыратынмын Бүгін бесінші күн ішеміз иә серік ну-ка я деші я де иә бесінші күн ішеді бүгісі екі рет инсульт алған соңғысын осы ноябрьдің он бірінші ноябрьде он сегізінші жылы алды инфаркт мозга деді дәрігерлердің несірі несі жаңағы қойған сараптамасында біз қаншама дәрілер алдық көп осы мына қызым алоеға барып жүріп осы мына егізбек ағаға жолығып осы мына глобал трендтің ә, қазақстанның шөбі деп айтып келді басында түсінген жоқпыз соны алып енді мен айтсам не болады?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 Битый. Ты с нами а значит ты победитель.